Ah, alright mbanirizaako nnyo mwenna abatulabira ku online medias uganda omukutu guno ogwasalawo okuba nti nno guleeta ebintu ebyenjawulo ebibazimba ah, ssaako ah, nammwe abaagala okuba nti nno mufunamu okulaba nti nno omukutu guno gubayamba gubazimba okuba nti nno mujjamu ebintu ebyenjawulo okubanga gubasomesa mu politics nga tubeera n'abantu ab'enjawulo nga n'olunaku olwaleero ndi ne honarable pulezidenti w'abantu ye eyasalawo e, ateetiririra honalebo jakana sulaimaani nadduli mm. gwedi naye olunaku olwaleero nga nzize era ntindize olugendo paka eno gyendi okulaba nti nno tumulungula ensonga semasonga zetuba tulinawo olunaku lwaleero naye mbagamba ekigambo kimu mwe ngaolina obuzibu nga ensiri zikulumidde ebbanga mwe ababeera mu bisikosiko ng'ensiri eyingira mu nyumba nekubuzaako emirembe jukira malaria atta ate malaria akwata kifo kyakumwanjo nnyo ku ndwadde ezikyasinza okutta abantu mu nsi yonna mukyo mbazikirira omusajja ogu amanyiddwa nga lope free abakolera kamosquito luperant akakuyamba okuba nti nowegobako ensiri bw'okeesiiga nga bw'okalaba kano bw'okeesiiga ensiri newoba ofa otya tesobola kujja kukola ki okulumbagana honarable obuntu sewuwu buno bukuleetedde sebo weesiigeko bagaita mosquito luperant mm. kano mukugoba ensiri mm. kakwata kifo kisooka buuza abakola konomedias uganda then tutandikireawo ah, n'ensonga zetuzze ah, okumulungula banna online medias uganda nsanyusa nate okuddamu okuba nti twoleseganyiza obwanga mm. nti akabadde akabuliriro ewaffe tugamba nti kalwanyisa eminya oba akasiriikiriro naye awaffe si nsonga yonna okujjaku okukutegeeza hmm. nti nga bwe yagamba nti kitizaliwa omukyala kyonna kijjulwa kutegana tekiibenga mu kifo kimu hmm. kinaasalirwanga era kirokanga omuddo kale ensi buli omwemutwala bubwe hmm. so si mukwekukuma bwekukumi kubanga oli ayinza okulowooza nti oba ebigambo ebyava ku people power byebyamu ekwesa uh, <laughs> people power kampowo okwo n'abagikulembera eh. abo siina mukyemba tunulamu kale mukyo njagala mm. okubategeeza nga mutabani w'olutabaalo mm. tutunulirenga nnyo ensonga ezitwala eggwanga n'omuntu w'eggwanga erimu aba atudde than okukulembezesa ebibiina byebyobufuzi n'omukwano ogutajjansa okutunuulira okulaba eggwanga lyaffe liserebelwa bibiina na mm. ideologies zitatugasa naye gwe kasita weoteeka ku mugongo gwo nti otegeera era omanye nnyo okulira aa leka ensi ekutunulemu ekimugyemu ekyamagezi mm. kale mukyo newankubadde tukulembesa okujja kwebirowoozo byaffe naye sifa abasembayo mm. wabula tubiwa nouli asinziireku ebiradde mwagatte ku nsonga zezimu mm. ebbanga lyonna nja kusigala nga jakana somani nadduli mutabani w'olutabaalo ate ataligenda mm. kukyuka nga okusaba kwange kugamba kutya nti nza okuba ekyennyuma eri eggwanga lyange mm. nasaba munyazi mungu at least ampumuzenga bukyali naye kkere nkyogamba nti gondi oba gondi teri mutuukirivu mm. wabula nsaba gusabi nti emmeme yange agikuumire awo hmm. kiga mm. nti munsabe ngaotenteza obutakoowa nange ndibanukula ku lwekyo naye nja hmm. kubagaliza mm. emmembe gyakatonda emirungi mm. n'okuwuliziganya kwa puroguramu eno gwegenda okutambula mm. mm. bwati abaddeho nalibo jakana sulaimaani nadduli okulaba nti nno uh, n'olunaku olwaleero Ah, tubaako n'ensonga ze tuba tumulunga naye honalebo mm. ah, waliwo ekibubya bannayuganda omutwe mm. ah, yensonga yekongo mm. nti teriyo yatutuma kugendayo naye twagenda ekisaŋani netulwana mukyo lwero olutalo lwanda lweyatuwanguliramu era ebintu bingi nnyo ebyayononeka mu kiseera ekyo ekyolutalo un yalagidde nti uganda okusinzira Uh, webayonona ebintu byekongo mwemuli mm. amayumba mwemuli obulamu bwabantu ebintu byonabyonananga bwemanyi nti olutalo lubeerawo mm. bintu bingi nyo ebikolaki ebyononeka ne bagamba nti no basasule uh, uh, million dollars bisatu abiri mu ttaano zetugenda okuba nga tusasula mm. eggwanga lya kongo ate mu kyo emabegakaawo twagenda ne tuzimba n'enguudo ekongo ate era twaddayo nga nga tulwanisa aba adf kati neebuuza munnayuganda ono zino zonna zonna zonna ssente ani agenda ozisasula yeffe tufunira wa tutandikirawo nali lunaku lwaleero bada onlines media uganda njagala okubategeeza hmm. nti eggwanga uganda gazi n'obugagga lyabwo bwe litudde buyitirivu naye abatukulembera bwe batulowoozesa nti eggwanga teririna ke ririna hmm. bingi bye bakoze emabega w'ekigambo ekyo ebitajjiisa mu maaso nabwe kityo gwalye yandaba ngaosinza ku online media z uganda nkutegeeza lunye nti eggwanga uganda teryetaaga kuyambibwako naye ekiri emabega wa bino abo abazza abaatugwamu nga his excellency president okuba omunnalwanda p911 enkola ye teyajja ku lwa ggwanga lino wabula balinyonyuse okutuuka ku zero okukakasa nti naye anaagenda okusibula eggwanga lino hmm. ngaebiwoobyo byetukuba amakulu ku kyo hmm. okuyingira kwa congo interest yabyabufuzi wabula tiyali interest ggwanga uganda eyo interest byabufuzi hmm. naye ffe kennyini bannansi abatudde mu ggwanga lino ffe tulina okubuuza nti ekyakutwalayo kyali ki wanaakaluma nyora tukasse ku paalamenti kubanga ovunanyizibwa bwa paalamenti yenanyini kusalawo eggwanga nga ligenda okulumba eggwanga eddala ngemaze otunda mu kitavu kyayo kifaanagana kitya obuyinza bwa parliament his excellency president talina ngalo ya muntu ogu nga yo obwannamunigina okusalawo nti ŋŋenze palamenti emala kussaako omukono abawoggana ba opposition nga mutudde mu palamenti ogenda ekongo oyo agenda yo atya nga gyemuli obwo obuyinza bwammwe nabuvunanyizibwa bwammwe mm. amakulu bwe mubanga ekyo mwakikkiriza agende mm. bwe tuba tusooka kusaba bagenda kuteekamu ssente kuzisaba tusooke tusibe mu kusala gwa paalamenti okumala emyaka etaano nga bwetusasula ebbanja liri ezo sente ziba zivaayo nabwekityo nti yenna yali mu paalamenti nga tulumba kongo mm. buvunanyizibwa bwe okuba nga aweebwa emitwalo etaano buli mwezi ngaate yateekamu ezijja okukiika kubanga hmm. obuvunanyizibwa bwa paalamenti okuta omukulembeze eggwanga okugenda mu sovereign state endala byagenda yatya nga tonnaba kubuuza mm. tufunira muwa tubuuze banyume ba paalamenti yayitawa kale mu kino kyetutunulira ku lweeggwanga laffe obutaba tteeketeeke ne interest y'abantu okukendeera mu kutegeera eggwanga lyalifuga tulina kuba mu sisitemu kikaaki kyekireese bino teyalivuddeyo kutubagirako bwatyo mu seven mm. kola byakisiru bwe bityo nga twali tumanyi kyetwetaaga interest y'abannayuganda tennalabika kwani era buty eggwanga bwe teekeddwa okusitulwa tebanaba gitegeera baduma bulube bobi wine yazze netugoberera omubuuza mm. gwotutwala wa ppp yazze oyo nemuduma mm. tugenda wa jema bwajja nti ddala amaanyi mm. besi gye weyajja tetwamutunulamu <laughs> amakulu nti tugenda kuba mugadi benga ly owekikulu ekyo bwe kityo naye ono twali twamuwa ku kitiibwa olw'okujja nga esensi yali eraze eggwanga bwe ligenda okutambula n'atuyitamu buyisi abaffe tubuuza kiki ekitulemesezza otunudde ensonga ezo bw'aba yatuyitamu tumusiba tutya ku mugongo nti aa ekyatufiisisa abaana netuyingira mu lutalo luno ne revolution okujja zaali ensonga zino buli lwozivaako kitegeeza ntulina kusitukiramu bannauganda tukanudde bukanuzimaki ani gwogenda okunenya kale ekikwatagana ku miliyoni ezo zebasomye mm. uganda zerina okusasula kyali badde kuba opposition olwaleero bayimiridde nokkoola kwabantu okusitukira mutukwate ebipande hmm. ono tumwekalakasizaku kujja kuvaako buvi eggwanga alitutte nkola ya kisiru nnyo etalina kyetugasa naye olaba babatisa emimwa bwe batyo ngaomanya abo baalya hmm, abaopositon ate mu palamenti mutulamu benalemboka ah, eh, munadumira ku bira byakukwata basegirinya basennyonyi hmm. ebyo temubiraba abo bavadda ku ggwanga nze gambye omukulembeze agenda okujja nga alina emyoyo egi ekisooka eggwanga lye n'abantu abalituddemu taligenda kulowooza nkola ya bibiina tagenda kulowooza nkola ya madiini tagenda kulowooza nkola ya mukwano wabula individualism ejogera ku kigambo individual merit tutegera tutya eggwanga lyaffe okusituka ebibiina byobufuzi tebina kibitugasa ideologies zaazo nfu bangi batadde ebina byobufuzi nga yakola copy and pasty bwalaba ku kyajjema n'alyoka atunulamu ekyo n'ajjamu tunuulira wano dp an unc 95 mu ebiri bwe yali ekola mu manifesito ya ne constitution kwejja okufugira yatunuulira mu mpisa ya buganda bwe tuzze tutambula ate n'ekyusa amateeka ne kulugana nti yali ekkiriza mu nkola eya republicanizimu niweebuuza nti ku bibiri biyinza kubanga bifikisingiddwa bitya eno monake ate eno republic ne bajjamu obuwayiro obwali mu constitution yonna bw'ogisoma bwe baateeka muli ate ne batekawo etteeka jjuka oba okola ekimala gani tokoppa era tokutwala mm. ensonga ya munno gyasire idiology ye ani yazine idiology etuzimba bonna balina idiology egi kasitankwate eggwanga kiwodde bubbi teri kirala kale tukyalake ngaabantu bayivu ng'ate bakulempisezza obutegevu bw'ensibo bwokumanya eggwanga uganda lizitowaki mm. twetaaga ki tuteekeddwa kutambula tutya naye olwokuba nti abatukulembera naye bakulembera mm. tetunnazuula yeffe baki era eggwanga lyaffe lyetaaga ki awo wakyali kalumanyuira n'ebizezengere bikyajja bingi ebijja okujja n'emikisa so si mubutegeevu bwakuba nti bitula mu bifo nga bigenda tutwala gwe tutyo kyogamba honarable nti bannauganda ah, tetwefuddeeko okulaba nti no ah, tubulula eggwanga lyaffe ate singa twali twefuddeko singa museveni kwali singa taliiko museveni yali bati atuteddewo dikoyi nga tetuziraba gwe tonaba kukitegeera atuddeyo ngaondaba ku online media nti ebibiina byebyobufuzi byonna ebiriwo hmm. mukono gwa museveni lwaki tunuulidde bwati ekyo tokimanyi ddala singa twalina opposition etegerekeka hmm. singa museveri yagenda dda dda singa ne ku ntebe taliiko hmm. bwe kuba kufa n'ebinywa amagumba gaali badde gaakutuka byayawukana naye olwokuba tetumanyi kyetuliko n'abajja babatutegamu tetubategeera there is no opposition in uganda teriiwo ekiba kikulimba ewa teriiwo gwe wenna ndi mu office manager nopu hmm. oyo nosensi yennyini temunnategeana kyemwetise aba nopu owa owa bagamba omusajja balina wamaanyi kyagulanyi kyagulanyi hmm. eh, yatusaba emyaka omwaka guno gwokka eh, eh. natutegeeza nti museveni tagenda kubeerako neddayo tumule ku butambi bwazakola hmm. bwazaabayogere enaku musanvu mwenda musajja tugenda tumusa ate bwana agamba nti atuleetako olugezigezi tuyinza okukendeza ne ku nnaku ezi ntumuwa ntono hmm. aliriddawa eh. amaanyi gafiira wavu kakati ebyo bwoba obyogera hmm. ebyobufuzi tetukangamu buki tetwajja wano kutunuulira bino gwe tunuulira opposition n'entambula yaayo hmm. opposition tewangulangako ku kyetuyita revolution ya nrm neve uh, omuntu atwayanibuliza revolution tutegeeza kibiina kya pate ekyajja n'abalwanyi tebakiwangula nko teri wa opposition yali awangudde kabe beesige wabula ate aba opposition hmm. beewangula nga bbo gye bali ne bipopawe okujja kwayo hmm. yawangula ab'ebibiina ebisigalidde ebya opposition tewangulanga ku central government tegiwangulangako wa ekyo nkikutegeeza lunye wabula yasinga mu bibiina ebyobufuzi ebiriwo ebigenda mu makumi abiri mm. ye yajja n'ateeta ababaka nga bangi lwaki mubabaka abwenkaaga mu omu enale muina bisatu mu kumi na bataano kugenda mu maaso gweoba okinulya muntegere eyo okuba kuyita ah, buwanguzi yawangula bibiina byabufuzi biri hmm. ebaddewo ebbanga n'amaanyi n'ajja n'amaanyi okusinga ku biina byebyobufuzi biri hmm. naye tannatuukako na mu ngalo okukoota bweti kubeesija amaanyi ge yajja nago kubanga muntandikwa balowooza nti ddala beesije muntu hmm. ate ne bategeera nti abeesije ah, yajja n'omusajja oli nga tebannakitegeera nti guli munya toyinza gwawula nakonkome eh. ah, ah. bonna baali ekintu eki kimu bagenza omugwamu nga obudde buyise twonoonya ebiseera biyitirivu mm. kakati newano ebiriwo opposition mm. nopu yawangula ba bibiina ebya opposition mm. teyawangula nrm ekyo tebakikulimba singa ddala nopu yali yawangula nrm revolution yayo nekumaanyi gebatulina oyo omwana singa bamukakano mukaka omusango tiyali tuzanyidde ku bwongo okugujjayo oyo bobi wahin hmm. mbunengerera wala mpaawo hmm. naawe okulengerera ewala hmm. kutyo okwo yagamba nti nno ah, ekyamugisayo omusango ah, yayagala erina ah, akagambo kayakosaalebakaita tubalabise olabisaningaani alabisaani gwe balabisaayita mulobadoba style oyo enesosi gwegambe nti bwe batagwemu kufuweeta misokoto gyanjaga mpuliraho nalebo ebyo tebagenda kubitegeeza abo betulina mm. bavaako buvi singa baali bategeera ebyobufuzi ki kyebiri mm. nze gambye ku opposition n'amaanyi go gagamba nti agalina mm. olwaliro nopu yali badde n'omukisa munene oguwangula eggwanga lino naye abo bonna ngalo ya museveni na buli kikiise yanumba mu ttwimbagano giri mm. be baali bamanyi kyebaziiza abantu obutategeera naye abo bonna museveni yeyabassaawo singa ddala baali ba opposition bali badde bategedde ebigambo jakana byayogera kubanga nze sinaawo bwettanire bwakuwalana kubanga hmm. segomba nko yadde akagalo bwe kati okufaanana bobi wayi kitawo avaako nze nfaanana oyo hmm. mwegombeko oyo golooza obwongo bubeerako 247 eh. wa ye kenyini kaali kamwako enayogera ekigambo ekyo nti saagala sifayo kwabo bampalana kubanga olusisina okubategeera sibategeera mm. oyinza nokusa nga obadde ompalana nnyo naye nga sikuliiko ku lwensonga nti mani disiki yange nagikubya nnyo ebiseera ebyaita sitateekako bingi yali ategeeza ki yanywa nnyo akantu gwe bweŋŋamba nti njogera bino si kumwogera mu bubi ekyo kyali yentandikwa teri yamutuma kubeera bwati eyo ecreation ye kaakati ne bino singa baali bategeera opposition bali badde olwali omuseveni taliiko naye ekizibu ekiri emabega bannayuganda kibatanaba kutegeera ekitulemeseza gwe kkiriza oba positioni weeri oba teriiwo sooka otegeere weetaaga ki mu ggwanga lyo okubeerawo abaffe abantu tuteekeddwa kuba nga tutambula tutya mu ggwanga lyaffe ebibiina byobufuzi mubiteeke wali ebbali hmm. ojja tutegeere omutuufu ajja n'akulimba naye wano ekyatulema okutegeera hmm. n'okuba nti kitutedde obuzibu we have no information ate bwe bagikuwa okulembezesa mukwano n'okulembezesa amawanga mm. ate n'osembyayo amadiini kati ate eggwanga n'olirekawo so nga ate wali badde okulembesa ggwangayo n'omuntu mm. n'olyoka ogattako ebisigalidde noli kiyagamba nti bino mubikole nga nabiri obutabirekangayo bayibuli kyesoma osooka kwezuula gwani mm. ndi musajja muganda ntegeera ki era eggwanga lyange gyeririwa nti ndi mu jurisdiction y'obwakabaka bwe buganda mm. nteekwa kuba nti kigambo kiri uganda omugabo gwawe gweguliwa ndyoke ntunulye eggwanga okuba munnauganda naawe omunyolo olowooleza mu ndowooza yeemu n'omuwesitana naawe bwotyo mwankole naawe owekigezi kukola kyekimu hmm. west nido ne maddi langonaakyoli kalamojja mu ndowooza emwe tugenda okusibuka okutoleza eggwanga lyaffe nga tutunulidde omugabo ugenda kutambula tutya gwe obugagga bwokwa obwotoolo wekigambo uganda mu pasentegi yaakyo mpanyo ekyokulabirako kyabunyolo olwaira amafuta egalina amafuta gaayo gaali badde yeetolako ebitundu abiri mu ebi neewa ku central gavument ebitundu nsamu bitaano ebisigala muyo neetambuza amasanyalaze hmm. nezimba amasomero hmm. nezimba universities hmm. nezimba ebibuga ebipya neteekao tas institutions nezimba enguudo ez'omulembe ompulya bulungi olwaleero kitunuulire ate gwe agenda okufukamira bunyolo nga weegayira gavumenti etunule ku kintu ekyo kyejjayo ewuweekuwe naye ngaobuuza mm. central government eyo twagiteeseza ddy okubaawo kwayo oboti yanyaga binyaga naga nti nawe wya republic fe tugenda okubeera mu independence wetwagenda tufuna obwetwaze mm. twali munification y'abamawanga unity in diversity amawanga amangi nga twegatidde awamu mm. buli omu yali badde atula ku kyokuwa ekigambo uganda naye abagwira bangi bakyajjanga ono munnalwanda museveni abagenda otutwyisa mu mpisa y'emu batulekenga twewoza ensimbi z'oyogedde mm. nga talina kimusala nga tekiriiwo opposition nga gyemuli mm, uh, most especially mm. nup party kino kigenda gyemuli mm, muleke kulimba bantu nti mulina plan there is no plan teriiwo nze mbawadde emyaka egi mumwatuwa ogwo ojja zikola from a to z tutandika stroking nga ubf stroke opa ya people power eyo emmotoka ya bread proof nga zonna zonna plan naye nga we have nothing at all nga tewali neeki omuntu anajja okugamba nti akola opposition ku central government amaanyi g'abantu gano hmm. omulanga gwe bakuba olwaliro weeguli gukyabuliddwako ategeera ono mufere bobi wayine ekyo nkikutegeeza lunyi muligenda okkitegeera nti mutabani wa museveni ajjudde ngaebyobo bye mukaaba bisuseko we bwali badde bikoma waki mutuka ku element egamba iwisha inyo ekiteekeddwa okukolebwa kyekigwe zuula eggwanga lyetaaga ki era zuula eggwanga n'abantu litambula tyanga bombi besitulira wamu awo ojja kuba otegereka naye ngaomukyali kuwona omufere owa nkibategeeza bobby wine is a son to his excellency the president mu byobufuzi oyo muproducti ye productye pure productye pure kaali kamwake nagamba nti disiki yange nagikubya nnyo hmm. onfuna bulungi naye mu palamenti tulina etteeka nti yenna yali afuweese ku njaga hmm. toyingira mu bintu bya byabufuzi oh, gundi sit yayitawo ati ayingire palamenti genosale kaali kamwake naga nti omwana oyo mbadde nkolagana naye naye namutegeeza nti gyolaze si watuufu ebyobufuzi birala hmm. era bwe namwita twatula ne tuteesa ku ki tetugana kukolagana mu byabufuzi hmm. nti ono opposition ono wasintu government tuyina enkolagana ate reasonable gye tussaawo kubanga temuyinza kukeera kyenoga nti ntaddewo gavumenti birimbira mbizi no baba bantu era balina ensonga yabwe kuki kye bawakanya naye enteeseganya ziteekwa okubanga za lwatu nga ziri reasonable nagamba nti bobi wine mumunde tiri ku podium bana bajja bannumba ayakubya bobi wine hmm. era ne bavaayo bangi lumbuye muto wange oyo mukulu wange natyamawe nalaba akatambika lumbuye nakimugamba mm. nti laddaazizo zisigaze jakana nadusijjanko ku facebook na youtube kuno kululwo nedda mm. bwe ziba zikulamye otutunula mwana oyo nti ddala by'otunulamu tewali ensobi yankubira essimu saawa namba netula wawali wetwali oyo fred lumbuye mm. netukkanya nemugamba nti fred lumbuye ekyakungattako kyali kirala gwe mwoyo gwobadde otambulizaamu ebyobufuzi byo naye ekikwatagana ku bobi wayini siyinza kukeera ncya kutunula butunuzi ku lweggwanga lyange hmm. kubanga mbw aliko omuyolero gwabajja abo bayaga abo bayaga eyo si entegeere eyange hmm. bwewabeerayo abategeva bamwegattako nga kijja kubaluma nga kisinzidde wano aa sirina kyensalwa bwebubaga obutegevu bwe obutaddemu eyo ango hmm. awo mba siri naawe okuba muganda muno buganda bwe tebwe tutambula tutambula nabisodde ba impikinga kabaka mulamba atudde ku ntebe onyumya kinekisodde oyo bobi wine kyonyumya ekyo ne bukaire nky omwana wa people power n'avaayo n'akutisizing owekitiibwa nadduli mm. yakola ekibiina bbiri kumi n'ebiri n'ateekamu ekyakiyitibwa present african promoters mm. nasaba abaana essente oluvannyuma natta n'okutta naye ngaoli yeyamba ekibiina kya nupu naga nti abo bazze kulwa revolution yaffe kugijjawo nga nekyetwali tuliko ekyogera ku bintu byonna bye twali twogerako byali birala nga birina negative ku byobufuzi twali twogera ku buganda okusonda bantu sente zaabwe agamba oyo basonda esente babalimba kati oluvanyuma bagenda twetika batwale wa museveni naye mbuuza ekibuuzo kino nze jakana nadulino bobi wine ani ali okumpi ne museveni mukyajegera bujegezi mwali mutunuddeko emabega womugongo gwa bobi wine mugumanyi nnyo bwe muba mukusazinga nrm tugamba ekigambo kyekimu nti ebyo bya nrm byonna byebimu lwaki bwekubaako wa people power atumanyidde nga jajolonga ate bwetubagaa ntbobiwanyinanyini kibiina mujegera yali akwogeddeko tavangayo nakukwogera ku nanyini kibiina yaani hmm. muli bajega oyo akulira mu agenti aba yeekolera bali ba agenti ba enop lwaki ate mumanyira ate abasigadde nga ba nrm nemubagattaku museveni bwemutemwagala bagattako kirala naye nga nti aa hmm. okumalawo bino nja kukubira ddala guli omutwe gwe gunnanyi kubanga gusirikidde oli yaga nti silence mm. means yes naye in exceptional manner mm. singa omuzadde omwana akola ensobi ngaatuddawo n'otaginyegako mm. mubeera mwe muli obeera gwe nanyini ensobi okujagala bayibu kyeyagamba nti oyasirikira ensobi mm. abalibwa ku nsobi eyo onfuna bulungi mm. kaakati nakino ekya people power bwa noopu mm. nagenda okyeba nti kajja fuuka kagenda bwekatyo kagenderezo mm. nenga nti aa ah, ah, guno mutego guno buli anajja mwagala mumanyira bumanyizi nze omanyire efamiry eyange kitange atabanga tikusinja ekikumi mm. noga nti yatta n'okutta hamuza mutwe simaye yamuza mutwe mm. ninga nti e bwe mutwe bwe muli fred lumbuye bwe yankubira esimu namuga nti munywanyi mm. tegeeza banno babuulire tewali kyonna kyesimanyi ku bobi wayini nze sijja kudda ku buno bumpowooko busigalidde nga naye kampowooko kankubire ddala naye mutwe bweba mulemedde ofuga abantu mwebaba weggwanga mugenda ddetambuza mutya ngaentegeera yeeyo mm. ninga nti apaana ekisinza kubeera bwekityo nenzikanya naye nebyetwakkanya naŋŋamba ŋŋenda mm. bakubira ntegeeze mukama waffe yennyini bakuveeko bwe yadda ku mpewo yaŋŋamba bugambi nkugamba jakana nadduli bono omwana wa nambi muveeko aba eh, naye nga nti fredrumbu ye yatamiddemu nemugaa kyakungattako nakimutegeeza mu ssimu muli otwali twogera nemugamba nti fredrumbu ye nakwegattako lwa bintu ebi buganda oli mm. musajja muganda ojagala ekyo mm. kimu mm. ekyokubiri mu nzanya y'ebyobufuzi byotolaze kusosola nali wa nrm ngaoli wa nopo olwa revolution yeyatugatta wagamba nti aa oyo muganda munnange ebina notateekamu kusosola onfuna bulungi ne muganda nti ensonga eyokusatu yakungattako by principle tolina busosoze mugwe nange ekyo kyendi nebukere nkyate omwana navayo e nonkubira bukubizi nga temusobola mugambako ngaensobi etambudde ebweru nze nsirikireyo hmm. eyani agenda okugijjayo nga mbatise mimwa oba gyetagambwako ekyokugamba sikirinaku ekyo hmm. kati nze mugambyeko mugambyeko naye entegeera yabanuupu hmm. most especially mukama wammwe muddeeyo mutunulire mu ntambula ye mugenda tutegeera nti mutabani wa museveni naye nze nyinze balooya baalina ayinayo balooya basatu lubongoya wa havard mbu eh, eh. mm, havard oba amateeka ge tusoma gegawano nze mulinze mugawano bagulewo omusango mm. ekyokubiri senyonyi naye namulabawo yamaliriza amateeka mm. n'abasigalidde bemulina ate oli omulala mulwadde ngezaako bugeza kukibategeeza saagala kunnumba yadde akati dinga tokozesezza magezi yadde okussaawo ebirowoozo ebitunuulidde eggwanga n'omuntu hmm. mbaagala mu kkooti wali yenna gwalabye nti ebigambo byenjogera nti birina we birumira genda mu kkooti nze obujulizi obwange sijja wano kujja kwerogoza mbaagala wali museveni yavaamu statement naga nti opposition yonna yange abantu gwe twakula nawe episode 1 hmm, n'okimbuuza kunegamba nti ddala mm. ayogedde ekigambo ekyo ng'alina obujulizi abo tebasobola kuvaayo bannamboze bawogganye ebbanga ddene bampuga basseggona naye alina lisiti yaabwe ebasasula tebasobola kuvaayo kwogera ku kigambo ekyo nti excellence wayogeddemu abo bubi ebibiina byofuzi tetuli babo tekuliko no opozition yayogera babatikira ki emimwa tebategeera mu ggwanga baali bavuddemu lisiti agirina nti obukeire nkyabayanike nange njagala gyeyange yajjakana nadduli bwe yali ansasulidde ya baffe nali mbagambye kodi nti ndi wanno punti siri weenaleero ah, wabula tikyategeeza kuba mugwagwa hmm. ku lweeggwanga nge n'abantu hmm. tunuulira principles kugatta ku kibiina ekyo tutunuulira ne bukeera enkyoli n'avaayo mbusebe ensobi oyo gradiata takwonoako hmm. dangalasi kafunyire lyala bulaga bisi muveewo nammwe ensi ngaaniyo atayogerwako when you come to politics we subject to discussion anakusaze nga musaveni oyo tumuwadde ennaku akatebe keyetololera mwako maani hmm. ebyo mbutulina omukulembeze hmm. oyo bwatyo mugira muzunga anti buli yatugamba ebigambo ebinyi katonda natwagansa nti sigenda kukyusa nsi okugjako omwana womuntu n'omukono gwe gwenyini gwe gugenda okukyusa ensi eyo bwemuba temutadde mu magezi gakulowooza kuki kyetagisa hmm. nze sina kyakubagamba okugjako bategeeza nti obudde buli kyogera ekituufu eh, mabega onalebu yakubalina akayimba agenda bino ebyobufuzi si kuyimba naye kujegerereyo mu nyimba apaana hmm. eh, agenda nga waali eh, agenda kakyanga akayimba katutta ebbanga ki myezi kati esatu nga kwali ku ntebe nze siulanko nti bwebwoni yatuddeko mpulira ebyo byakulimbira okukuzanyisa awo yasigala kubazinya ddingi doolo oyo bwatyo hmm. mbategeeza lunye mu kuva kw ekyo ekigambo gye twavudde ku nsonga y'okwewola kw'ensimbi hmm. ekongozi sente zitugenda okusasulayo hmm. bobby wine is nothing completely mu kukyusa kw'eggwanga secondly opposition bwe muba abanina okumumanyi nti mulina omukulembeze oyo mutabani wa museveni ebintu ebikoleddwa mu ggwanga singa amaanyi galina yagakozesa museveni singa waali taliiko naye abazanya ati kazanyo bwe katudde wano oyo zaala oyo tabangako wammwe muligendo kitegeera nga nga temulina kyemuli mbategeeza lunyi bobi wine talinawo pulani b it is not there ekitegeeza abantu tebagisuubira nti gyeri pulani b <laughs> nemwe ebyobufuzi bwe mba mubitunuulira kambuuze gwe oli munnamawulire ebbanga lyomaze mu byobufuzi lyo mm. si anything mm. nga ddala bobi wine bwoba ontunuulidde mm. there is a future ah, nkikubuliza ku nga bannauganda so siga nti nkuteeka mu byabufuzi bwe ah, toba naludda eh. fyuca y'omukulembeza jjanga ddala weeri nabagamba ekigambo kino nkibategeeza lunye sirinaako n'omu gwe neeguya mu bulamu bwange nga takulembeseza magezi ekyokubi nga tunudde eggwanga na muntu wano singa eno cyano yali yange nali bagambye nti unsubscribe immediately nze sigwibwako zooli wano sajja lwabampaane sajja kubanga ki nino siteke kugwanga nti nteeka okwogera ekigwanidde ogwo mukwano gogwamampa ati gutwale twalidde tukiwuliriza twakimanyi kirina ku magezi naye ekivuka ekyo kigenze kiwaba najjira wewammwe ndi wa muzira ogwo kigenze kiwaba eggwanga liko okweddira liriko okweddira liriko birowoozo okunkyawaako gwe nga gwosinga obungi ku youtube mm. notekako bumesagi bibiri novuma nowemula mm. ate kinzijako ate bategevu basigadde basirise otunulira obuntu obwo bumesagi nga bibiri nga bataddeko likes balabye nga bali emitwalo etaano tataddeko komenti asirikiddeawo gwavumi obuvumi njagala okukubuuza wali otunulidde ku muwendo gwabalabye nga tikomenti ezenkanankana muwendo ogwo ekino kyo gyekiri ekyokubiri mukikkize mukigaane hmm. buli munabyabufuzi abaako atamwagala buli munabyabufuzi abaako abatamwagala abatakkiriza mu nkola ye hmm. nange kamwa koogera nga bwesikkiriza mu bobi wine gyebali abatakkiriza mu byange ekyo kikindeeta te kuzimba mutwe no nze ntunuulira ggwanga na bantu kyekikulu gwatanjagala eyo sigazza okwagala bwekuliba kwali kulinakkunsasulira ekyo nkikulekedde kikuddire yes naye katutunulire eggwanga bwe riri opposition notanaa mm. kuva yadde kunyega kwekigambo muli kuba beiro beiro beiro gasiya bulolo kwa beiro mm. abantu tunulire eggwanga bulligenda kwenyika sente zitugenda okusasula mm. mubatise mwe sente mwazi abanna paalamenti okuba kusasulwa okuba kusasulwa byebyo nga tumalizawo nalebo hmm. omuntu yandibadde agamba kwana nesawa yakati era amagye gaffe gakyaliyo ekongo gali hmm. mu kulwanisa aba adf olowooza era mu myaka kumi n'etaano okuva kati tekiddemu nekijja netuddamu era netusasula oh, ah, ekibuuzo kino njagala kibuuza lwaki his excellence the president has much interest in adf etulale kongo hmm. naffe kiteekeddwa okubuuza ne palamenti yali badde ebuuza hmm. n'abopositioni singa temwali babe ebyo mwali badde mubirabye lwaki interestyaisexe nti president eri nnyo ku kigambo adf adf etuyamba ki mu ggwanga uganda what is it era ettaki oli atambulizamu interest ze ngaomukulembeze weggwanga there is no adf there is no adf in uganda teriiwe eyo interest yiye abantu tulina ebizibu byetubanja onyumya edf amaanyi ge bakuliramu his excellence the president okutuula wootudde edf tugasaki nga abasirikale bo webali gwewakiza mu madiini hmm. olwanantalo zamawanga kuleka bizi mu ggwanga uganda there is no adf i repeat it there is no adf interest ya adf singa yaliwo eringa enambike terina wekugasa gwanbagalayo disitula kapeera byongo tubadde n'olutalo lwawano mu northern region mm. eggwanga libadde teritambula edf eh, e ate ekumera ya biseera ki gwe nonaa edf e tugirwansi ezo mwagala kunyagiramu nsimbi byakunyagiramu nsimbi nonwanga nti tubadde notalwana okuva kinana musanvu paka biri musanvu emyaka aga sebankowa wano bwateetera nti nalemeddwa okwebaka edf mm. mu ggwanga muno etudde mu nsonda ki ezazikwasa n'abasiraamu kutuuka kwekyolevu ensi byekubanja tobitunulako bwekola hmm. ebyo edf gyesonyiwo tulabeoba edf bwena ejja wano enegaana abantu okulima enegaana gwe okuleta tract ez'omulembe enegaana enkulakulana yokulima enguudo enegaana okuteekateeka kwamasomero amalungi hmm. okuzimba kw infrastructure ebyo byonna edf yebiziyiza ah, gulwaki eh, ontunuliza edf ngaekizibu hmm. mu ggwanga lino eyo interest yiyo nga his excellent president teba ku bannauganda teba ku bannauganda mm. kale wantu tukyalina okusaba nnyo okubeerewo kwamaanyi mm. oli yagaa nti walijja kabaka talimanya yusufu okusaba kwomukulembeze agenda okujja tunuulira ebintu ebiteekeddwa okubeera oli yagaa nti teri jjinja eriryatuuzibwa ku jjinja eritalinyenyezebwa teri kyawandiikibwa kyonna kitali bikulwa abakulembeze betwetaaga bateekwa okuba nga amaaso gawe gali open ku buli nsonga gwegyolabanga etalina makulu naye nga abakulaba bwati nti mm. alina okuloooza kwensibo awatali kumulaba mm. okwobutegeevu nakola ekintu nga kulwabantu naye entegeera yabakulembeze baffe yalwaleero wano mm. bwebuzibu egwanga bwelituseemu nokuba nti kuzibwa mumaka kwafa buli ajja omulaba nti nentegeera ye abamu babiyigira mu buyigiriza wate wabayiza ayiga ebitundu bitaano ku buli kikumi ekyo kyaba alimu opositi y'obwongo bwe okuva mu kintu ekyo hmm. aba talina kyali singa abali gavumenti mu opposition mwali mutegeera kyemuliku museveni singa nekuba tavuddeeko singa direction mwagimuwa wano oba okwata wano okukwata wano hmm. bannaffe abasembayo wansi hmm. abagwa mu bika ebyobuwangwa kikumi kumi nabubiri ze states kumi nasatu kumi namusanvu hmm. nja kusaba enteekateeka y'obwakabaka eddemo esituke nga nzakkiriza mukola ya federal system hmm. tutunuulire nga mukubanja kwaffe ekigambo kino ku mukulembeze agenda okuddako kyetaaga okwaza ekigambo republic n'okubeera president kyetaaga okwazibwa kinene olw'ennaku gye tuyiseemu okuva mu mwaka gw 1962 bayibuli yagaa nti mukeberengako mu isaaya omwe temugenda kubula kemunoonyamu yadde kemujjamu isaaya yaffe bannayuganda tugitunulemu okuva mu mwaka olukumiddamuenkaaga mu ebiri up to date ye isaaya yaffe gyetutekeddwa otuuka politikale biki byetuyiseemu ebitubonyamuza otutuuka wetuli tubijjawo tutya abaffe ki ekitugwanidde okuva mu ffe tewaliwo kyanjawulo okusinga ku ekyo banna online media z uganda nkiddamu nti ebigambo byenjogedde mbyogedde ku nze nga solomon jakana nadduli mm. muntegere yange nja kusaba nawe wentegere yiyo nkugamba bugambi nti message zitezibeereko mm. singa kubaako bbiri ssatu eziwemula mm. emessage zirooking awentegere ejja kubanga yeyaabo naye nga kuno kuba kwa birowoozo nantegera kula eggwanga lyo jjamu bujja ate naawe tunulye bwatiwotereereza nange ndi subject mu kuwabulwa wabula awenkyamizza ntegeeza butegeeza lunye nti bwoba ontegeezeza nja kukyusa watali kuvaolagana mu mawanga mu madiini yadde emikwano gyaffe wabula okusayo kwebirowoozo mm. wabula oli yagana nti soma ebbaluwa nemwoyo gwayo mwoyo nanyini kugiwandiika nkutegeeza lunye nti nyanukula ebiseera ebisinga nga nsinza kuoyo yawandiise abantu ba nupu bonna abanyanukula nkiddamu egyo emitwe eminene gye walaba bajajja nupu kiriiki mm. naye ate jjajja nupu yampemula bwe yanumbagana yenatuuka okugamba nti ah, akanzite muntu jjajja nupu is paid by the state is paid nagani naye jjajja nupu awoggana mbundi wa nupu hmm. salala afuna yaki hmm. bannaye mudde mukinoonyerezeeko bw'aba agamba nti nimba nja kuwa obujulizi yagende mu kooti he is paid asasulate sente za state alumbenze abo bonna bonna gyoba obalaba abavayo ne bagaa nti jakalanduli alumbye bobi wayini hmm. tuteekwa mukuba banetulwanyisa baali balwanira kyabwe bafredi lumbuye bano bamayanja simanya batusinzirawa hmm. kirika eyo yonna yekyabalemeseza mu okubikuka kwamaaso balina ekyabwe kyebakwese munda kyebataagala nsi emanye nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi lubeerera katonda bankuumire yes channel 56 mm. nkakasa nti keep to subscribe mm. ate era obeerewo mm. guminkiza buguminkiza akaseera k'okutandika katuuse mbasaba nti temugiyiwa mm. era tofaayo kutandika tutandika okusomesako obuwangwa ennono obulombolombo mm. terimu byabufuzi eyo nze ngifuga mm. akamwako mm. bweba tosobolidde kkakuumirayo obajja kutambula ogende mm. ne bwe nnaabako n'abantu bataano nga mumesagi yaabwe bannanyini baayo isajja hmm. kukola sente ku youtube ejja kubeerako eyo mumesagi tejja kufa hmm. aa ah, ah. naye ebyokwemulirayo mbw ate simanyi twazizebwe ti mbu simanyi ompisaamu olugaayo hmm. apaani oba tokyaliko oba tokyaliko wano tulina okuba ne disipuline wano ekissa eggwanga laffe his excellence president bwe yabulwa empisa mukamwake ne mubikolwa kyatta eggwanga kwe kuba nti buli omu mulanga ati nga ojjeko abaana ba nuupu ne his excellency president yeke nyini naye talina mpisa singa yali azirina mm. amateeka agakugira tekaali badde kamwake nga ate ye yawemula ku mpewo naavuma navoola kati natuwa finominoni mukusembe tugaa nti bufuzi kutunula mukamwa ku bbanga lyafugidde kyovula nti emiranga tegyabaana bwekyo kigenda okujja mm. twali badde tutegedde naye nkibaddiramu nti jakana nadduli lweggwanga n'abantu abali tuddemu nja kusigala okulwekyo channel 56 keep to subscribe mm. eh, ngenda kubeerako nga ntandika okusomesa abantu gadgets ezisinga ngenze nzifuna kuba nali nti okutandika nga ate mulimu ebiba bibula ekyokubiri kwe kuba nti gyobadde ondabiranga wano ku online medias mm. quality ennungi mm. nzize ne quality nga omala kanula maaso nga e eh, nga nti apaana kasoke tugumiikirizeeko ate yali yampa ekirowoozo nanziruka bwanziruka nanziza mu ddingi doole edda enodda eri ah, nensigala awo enewe yenna asobola n'okuba nti ogattako kubanga ogwo mukutu gwammwe mm, okuba ntitunulira obuwangwa n'enkula yaffe tugenda okutega ekigambo federal system mm. nga buli omu yeezudde kuba sijja somesako buganda yokka ne bwe kiriba kyetaaga ziteeka mu luzungu mwe muzitegeere we shall translate them mm. to english naye nga oluzungu ndulabira wala yakana nadduli newankubadde oluganda lutambudde kinene oluzungu ndulabira kiki wala kubanga nabomunosi ntuukayo nga boogera olulimi oluganda naye nja kusomesa abanozana be baliwa obwakabaka bwabwe wano sina state yonna gye simanyi teriiwo tugenda ziteeka okwo tutandika okwezula mu mpolampola bwebanga chano yammwe kyonna kyoba osobodde osobo kisundika kulwa chano eyo noga nti anze kamera njiweereza nze mpeereza kino bwe bityo esobole okutaa kuba kyekyali kinsibye kyokka kyokka si nti obwongo bwali bwerabidde apaana kale nja kubagaza mm. emirembe gya katonda emirungi mm. bwatyo abadde uh, honorable jakana sulaimani naduli uh, pulezidenti w'abantu 2026 katusabe fena tutuukeyo uh, naye nga bannaluweero bannawobulenzi gyawangalira bo baŋŋamba ekigambo kimu nti ketonye kagwate 2026 balina omumuleetanga pulezidenti oba sinakindi bajina okumukomyawo uh, najja kubanga ono gwendabayo uh, ono mayanja ndaba yenna uh, tagala butagazi kulwange eh, kulwange asusi kuba nalubeero naye kulwange ndaba atagala butagazi ku guno omwaka gweya kamala nabagambye nti nno tuwagiddwa abalopa free omusajja oyo ali canada bamuyita kasumba kawooya kasumba kawooya owalopa free ndowooza omulango oguwulidde ate oyagala nnyo ebintu bya buganda sebo njagala otuwe uh, laputopu ey'amaanyi gwe nkulagira bulagizi kubanga nze nze ndi muko sebo gyoli e, eh, abenge yaabo uh, gyennajja omukyala afumbe waka nabanga ebbenga so ndagira abengeyo wenna gye muli uh, mukwate laputopu mukwate buli kimu uh, tulabige nti nno uh, tusitula obuganda okulaba nti nno naye tuliba tulivuddewo obulamu bwaffe obuneeno uh, bwina oyo alisigalawo ng'ate ayamba abaana abato abali mu kukula okulaba nti nno kubanga bagamba emiti emito ati gyekikola ki egigumiza ekibiira mbadde ne kalim ah, senoga wa fresh media ku kamera ah, wamu ne muganda wange keni media ah, lwetusobodde okutambula nabo olunaku bali mbeere bulungi